тоғыз жасар алманың күніге көретін ішкіш анасының отырысы анасы арақтан көз ашпайды балалары жайлы мүлде ұмытқан сәулеге олардың тағдыры мүлде қызық емес себебі оның жақыны үстел үстіндегі арағы мен өзі сияқты алғаш достары еді алманың әкесі бөлек өгей әкесінен алты жасар бауыры мен төрт жасар сіңлісі бар қос бауырын бағу алманың мойнында анасының жай күйі бүкіл ауылға мәлім оның өгей әкесі де осы қу арақтың кесірінен өмірден озған болатын алма көнеге көршілеріне барып жұмыстарын жасап береді ауыл адамдары оның кішкентай бола тұра еңбекқорлығына тәнті еді оған еңбек ақысын берсе алма оның орнына олардан нан азық түлік сұрайтын гүлжан апай маған ақша бермеңіз орнына азық түлік беріңізші себебі анам менен ақшаны алып араққа жұмсайды сондықтан бауырларым аш қалады сізден өтінемін жақсы қызым мына азық түліктерді ала ғой осылай алманың өмірі өтіп жатты анасы болса таңын арақпен бастап күнін арақпен батырады уақыт өте келе алма бой жеткен сұлу қызға айналды бірақ тағдырдың қиыншылығы ешқашан бітпеді енді анасының қатарына бауыры мен сіңлісі де қосылған еді алманың жалғыз өзіне отбасындағы жағдай ауылдағы қаңқу сөздер ауыр соққы болды сол себепті қаладағы туған әкесі болашақта қызым үшін деп алып қойған үйде отбасымен бірге тұруды шешті қаладағы адамдар оның отбасын білмейді еш сөз айтпайды өміріміз тыныш болар деген ой еді қалада алманың өмірі қиындамаса жақсармады жалғыз бауыры араққа салынғаны аздай ұрлықпен де ұсталған жайлары бар сіңлісі болса жігіттермен қыдырып клубтан шықпайды анасы арақтан құрсауын шыға алмады отбасын қанша алдағы алға тартуға тырысса да олар кері кетуін қоймады анасының сау бір күнінде ол ішіндегі мұң жерін айтып салды мама неге осы бәлеге жолықтыңыз сізге қаншама рет айттым ғой ішкілікті тастаңыз деп өзіңіз ішкеніңізбен қоймай саят пен іңкәрді де әуес қылдыңыз мені қойыңыз ана болып оларға бір рет болсын ақыл айтпайсыз осы өміріміз қашанғы жалғасады деп жылап жіберді сен қыз мені тыңда неменеге сорыңды ағызып отырсың мен ешкім ішкім келіп ішеді дейсің бе мен күйіктен ішемін сенің әкең мені осы әлемге тастап кеткелі мен үшін өмірдің мәні бірге кеткен маған ақыл айтып әуре болма одан да бауырларыңа қара менің өмірім осылай қараңғы болып қала береді мен үшін енді бұрынғы жарық әлем жоқ неге осылай өзіңді қинайсыз не себепті екінші рет тұрмысқа шыққанда не ойладыңыз бүгінгі отырысыңыз мынау не сау емес не ауру емес мен ес білгелі сіздің сау күніңізді көрмедім балаларыңыз үшін не істедіңіз екеуінің істеп жүргенін қарап жаныңыз ашымай ма жақында мен тұрмысқа шығамын сіздің жүрісіңіз болса мынау қалай құдалармен кездесесіз шынымды айтайын мама мен бәрінен шаршадым бәрінен жалықтым сен қыз көп сөйлеме байға шықсаң өзің үшін шығасың бізге міндетсің бе одан да қалың малға көбірек ақша сұра мама менің сізге айтар сөзім жоқ ана болып мені қолдап мені тыңдар деп едім алма ашуланғаннан өзін ұстай алмай есікті тарс жауып жылаған күйі талаға шығып кетті алманың бар уайымы өзі тұрмысқа шыққаннан кейінгі бауыры мен сіңлісі анасы үшеуінің өмірі еді себебі оларды күнделікті жұмыс істеп асырап отырған өзі ғана болатын алма сіңлісі іңкарға қаншама рет ақыл айтса да ол өз ақылың өзіңе деп оны тыңдаған емес ал бауыры саятқа айтқан сөздің өзі құр шығын арада біраз уақыт өтті алма бүгін жігіттің жігітінің ата анасымен таныспақшы ақан ол жайлы бәрін біледі анасы да алма жайлы шет жағасын есткен бірақ анасы ұлының оған үйленуіне түбегейлі қарсы болды себебі анасы ондай отбасымен құда болуға ел жұрттан ұялады сонда да ақан қоймай жүріп оны алмамен таныстыруға көндірген алма мен ақан екеуі анасының үйіне келді жағдайлары жақсы бай ауқатты отбасы екен алма іштей кірген кірерге тесік таппады бір жағы қатты қобалжулы есікті көрікті келіншек ашты сәлеметсіз бе деді алма қалайсыз мама ақан анасының бетінен сүйіп қолда, қорыл, қолындағы гүлін берді алма да өзі үйден пісіріп әкелген тортын ұсынды қалайсыңдар рахмет кіріңдер дария екеуін салқын қабақпен қарсы алды осылай үшеуі үстел басына жайғасты дария өз сұрақтарын жаудыртуды бастады қайда оқисың қандай мамандық бітірдің қазір қайда жұмыс жасайсың тағы сол сияқты сұрақтар мен мен негізі колледждің кулинария мамандығында оқыдым қазір сол салада жұмыс жасаймын м ақанмен қалай таныстыңдар мама не деген сұрақтар алманың тамақтануына мүмкіндік берсеңші сізге мен айтам емес пе ол ресторанда жұмыс жасайды сол жерде таныстық деп ұлым сеннен сұрамадым ғой алманың өзінен естігім келеді сосын айта бер Атаның бар ма мама деді де ақан істі ушықтырмайын деп үндемей қалды иә ақан айтқандай біз кездейсоқ таныстық отбасымда анам мен бауырым сіңлім бар олар қайда істейді олар анам үйде бауырым қара жұмыс жасайды сіңлім колледжде екінші курс м жарайды тамақтанып алайық тамақтанып алғаннан кейін де дарияның сұрақтары таусылмады ақыры сабыры таусылған ахан алманы үйден алып шығып кетті алмаш ренжімеші мамам сондай адам еш нәрсе ойламай сөйлей салады екеуміз үйленгеннен кейін бәрін қояды бәрі ұмытылады бәрі жақсы болады алмаға ақанның анасы сені қалай келін қып аламын сенің отбасыңды жақсы танимын жалғыз ұлымнан аулақ жүр деген сияқты ауыр сөздер айтқан болатын ақанның да күні бойы алаңдап жүргені осы сөздер еді ақан анаңды түсінемін меніңше тойды бәрінде қояйық анаңның ақ батасынсыз өмір жақсылыққа апармас не деп тұрсың Алмыш, мен сені ұнаттым сенімен анам емес мен тұрамын сондықтан қайдағыны айтпа екеуміз үйленеміз басқа ештеңені білмеймін ақанның сөздерін кейін алмау еңіреп тұрып жылап алды мен саған сенемін бірақ анаңнан келісімінсіз маған үйленуді ойлама анаңды да түсінемін менің отбасым сияқты жандармен құда болу кім қалайды дейсің сен алаңдама алмаш маған бір-екі күн бер екеуміз қайткенде де, де үйленеміз анамды көндіремін тек сен сабыр сақта сенің осындай отбасыда толғаныңа ешқандай да кінәң жоқ кешкісін үйге келісімен ақан анасымен сөзге келісіп қалды мама мұныңыз не мен сізге не дедім алманың жүрегі нәзік жылулық іздеген жан оған қатты сөйлегеннен не таптыңыз сен неменеге маған қайдағы бір қыз үшін анаңа айғайлап тұрсың жер бетінде басқа қыз атаулы құрып қалды ма таста оны мен оны ешқашан келін қып алмаймын олай болса тыңдаңыз мен олсыз өмір сүре алмаймын егер үйленуіме келісім бермесеңіз мама өзіме қол салып өлемін сізді қорқытқаным емес шын сөзім менің өліміме мына сіз кінәлі болып қаласыз рас айтамын алмасыз өмір маған тек көк тиынға да керек емес ол не үшін отбасы үшін жауап беру керек ұлым мұның не не деп тұрсың мен сенсіз қалай өмір сүремін сен менің барым да нарым да олай деме сен неге мені мына жалғыз алаң анаңды ойламайсың мама мен қиналып біттім сізге қаншама рет айттым оған деген махаббатым ешқашан өшпейді Алмаға үйленуге келісім бермесеңіз менімен қоштасуға дайын болыңыз мен өлгенде жыламаңыз ақан үйден шыға, шығуға дайындалып жатқан анасы оны бірден тоқтатты ұлым тоқта мен мен өз келісімді бердім тек сен аман болсаң болды өтінемін енді мұндай сөздер айтпашы қол салуды ойламашы жаным құлыным рас айтасыз ба иә балам рас айтамын мұндай жаман азатты ойыңа алма осылайша анасы мен ұлы құшақтасып бір бірімен келісімге келгендей болды дария ұлына қарсы келуге қатты қорықты оның айтқан сөзінде тұратыны жақсы біледі ақан бала күнінен ерке болып өскен анасы оған қарсы шыққан емес ол да дегеніне жасап үйренген еді бірнеше күннен кейін тойға дайындық басталып кетті дарияны бар арманы ұлын үйлендіріп немере сүйіп бақытты өмір сүру болатын бірақ алмаға деген көзқарасы өзгермеген еді ұлы үшін ғана бәріңе көз жұмып жүр алманың отбасы ұзата алмасы анық еді сол себепті ахан оны алып қашты бүгін екеуінің тойы болатын күн алма отбасынан өтініп жалғыз сұрағаны олардың ішпеуі еді тойға алманың туған әкесінің туыстары да келді олар алманы жетімсіретпей төсек орнын тойға сыйлықтарын бәрін алып келіпті бұл дарияның жүрегін жібіткендей болды тойдың басы жақсы бір қалыпты басталғанмен аяқ жағы үлкен айғай шуға ұласты араққа салынған анасы орындықтан құлап қолын сындырып алды ағасы ішімдікке сылқиып тойып алып өзінің концертін қойды алма ұяттан жерге кіреге тесік таппады іңкәр болса отбасылы жігіттермен жабысып бет алды билеп әйелдердің назарлығын туытады. алманың әкесінің туыстары мұны көріп алмаға қатты жаны ашыды үшеуін үйлеріне алып кетті дария болған жайдан қатты қысылды амал не шегінерге жол жоқ Олы үшін ашуын тұншықтырып әзер тұр әпкелері мен ағалары болса оның бұл тойға келіскеніне таң қалған еді дария кейін оларға бәрін түсіндірген сондықтан болған жағдайға оларды да ештеңе демеді ертесіне алма ертерек тұрып өзінің келіндік міндетін атқарып кетті дария алма не істесе де оған жібімеді бірер аптадан кейін алма жұмысына оралды ақан екеуі әзірге ең бақытты жандар еді